जय राम जी की मैं बालेश्वर पाठक यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने वीडियो में आज रामचरित मानस के अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर से छोटे छंद दो दोहों और एक श्लोक से रामचरित मानस की महिमा गाई है और राम की स्थिति की है सुने पाई न के गति पति पावन राम भज सुनु सठ मना गणिका मिल ब्याध गीध गजा दिखल तारे घना आवीर जमन खिरात खस स्वपचादि अति रूप जे कही नाम बारक ते पिपावन हो ही राम नमामि ते रघुवंश भूषण चरित नर नरकः सुनई जे गावि कलमल मनोमल धोई बिडु श्रम राम धाम सिधावहि शत पंच चौपाई मनोहर जानी जो नर धरे दारुण अविद्या पंच जनित विकार रघुवर हरे सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो सो एक रामय काम हित निर्वाहन प्रदशम आन को जाकी कृपा लभले सते मति मंद तुलसीदास हूँ पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ मोशम दीनन दीन हिता तुम समान रघुवीर मोसम दीनन दीन था तुम समान रघुबीर अस विचारी रघुवंश बनी हरहु विसंभव काम कामी दार प्यार जीवी लोभी के काम कामी नार प्यार जीवी लोभी प्रियदां तिमिरघुनाथ निरन्तर तिमिरघुनाथ निरन्तर प्रिय लागौ मोहि राम सियावर रामचन्द्र शङ्कर जी भजो यत्पूर्वं प्रमुदा कृतं सुकविरा दुर्गम श्रीशम्भुना दुर्गमम् श्रीमद्रामपदाब्जभक्तिमनिशम् प्राप्ते तु रामायणम् मत्रा तद्रुगुणाथ नाम निरतम् स्वान्तस्तमः शान्ते भाषा बद्धमिदं तुलसी दासस्तथा मानसम् पुण्यं पापहरं सदाशिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदं सुविमलं प्रेमाम्बुपोरं शुभम् श्रीमद्रामचरितमानसमिदं भक्तावगाहन्ति ये ते संसारपतङ्गघोरकिरणे दहयन्ति नो मानवा पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदम् मायान्मोह मलापहंशु विमलं प्रेमाम्बुपोरं शुभम् श्रीमद्रामचरितमानसमिदं भक्तावगाहन्ति ये ते संसारपतङ्गघोरकीर्णय दहयन्ति नो मानवा दहयन्ति नो मानवा दहयन्ति नो मानवा इस बात को सुनाने का प्रयोजन है आजकल के भागम भाग जिंदगी में थोड़ा वक्त निकाल के ईश्वर की भक्ति करे ईश्वर की गुणगान करे इसे विज्ञान भक्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष सबकी प्राप्ति होती है पढ़ने मात्र से नहीं भक्ति करने से ईश्वर की कृपा मिलती है तो मिलती है इसी भक्ति से पढ़े और इसमें जो ज्ञान दिया गया है उसको अपने चरित्र में यथासाध्य उतारने की कोशिश करें तो चार पुरुषार्थ जो हमारे धर्म में कहा गया है अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति निसंदेह प्राप्ति होती है और आनंद मिलता है और परमानंद की प्राप्ति होती है जय राम जी